Hola y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Me encanta que estés aquí. Hoy continuamos con el quinto vídeo del mini curso gratis de email marketing que he preparado para ti. En este vídeo te explico cómo usar la herramienta MailerLite, pero te recuerdo que no es un vídeo patrocinado. Y si no te quieres perder ningún vídeo de este mini curso, suscríbete y dale a la campanita. Si aún no has visto los vídeos anteriores, te dejo los enlaces en la cajita de información para que puedas verlos. Vamos a empezar por los formularios. Los formularios cumplen una tarea fundamental en email marketing. Son la invitación a los usuarios a compartir sus datos y suscribirse a los envíos. Estos formularios van incrustados en nuestra web, aunque también existe la modalidad de formulario emergente que suele tener mejor resultado. Un formulario emergente es que sale así de repente mientras estás viendo una web. Puede ser que sea un poco invasivo, pero realmente funcionan tenemos que tener en cuenta unos aspectos importantes a la hora de hacer los formularios y lo vamos a ver ahora dentro de la plataforma. Un consejo antes de empezar, intenta no pedir más datos de los necesarios ya que cada dato que pidas de más es un porcentaje de personas que no se suscriben. Nos cuesta mucho dar nuestros datos. Así que nos vemos dentro y vamos a ver cómo crear los formularios. Hola a todos, ya estamos dentro. Vamos a ver cómo crear formularios. Lo primero que hacemos es loguearnos y nos vamos a la parte de formularios. Cuando llegamos a formularios, verás que tenemos los pop-up, que son los formularios emergentes, los formularios incrustados y los de promociones. Si tienes la versión gratuita de Mirror no te va a permitir crear de promociones, sino pop-up e incrustados. Vale, pues vamos a crear un pop-up nuevo. Lo primero que hacemos es ponerle el nombre. Luego lo puedes cambiar, como bien te dice aquí, Luego seleccionamos la lista de destinatarios. Ese formulario va a tener un objetivo, a lo mejor va asociado a un lead magnet, con lo cual podemos crear una lista nueva de si hemos hecho un lead magnet nuevo o añadirlo a uno que ya tenemos creado. Entonces, todas las personas que se inscriban a ese formulario que vamos a crear va a ir a una lista determinada. En este caso le voy a decir que es un lead magnet de email marketing para principiantes y vayan, que vayan a esta lista porque he creado un nuevo lead magnet. Le voy a guardar y continuar. Aquí nos permite ver algunas plantillas que podemos utilizar entonces, por ejemplo, aquí vemos una que lleva eh, Holiday Workshop, Holiday Discount. Vale, hay varios tipos de plantillas. Yo realmente me quedo normalmente con una básica porque luego lo que hago es eh, modificarla. También la podemos hacer eh, en modo vertical, como ven estas, en la parte de abajo. Nos vamos a quedar con esta que es la trending. Es sencilla, fácil de hacer, podemos personalizarla con una imagen. Entonces voy a utilizar esta plantilla. Bien, ya se ha cargado y aquí podemos ver en el lado derecho los bloques que podemos añadirle si quisiéramos. Por ejemplo, un bloque de texto. Si queremos añadirle otro texto más o si queremos una imagen. Otra imagen además de la que tiene aquí en el lado lateral. O sea que podemos personalizarlo con todo esto. O social links, si queremos añadirle los social links aquí debajo. En este caso, si les parece, vamos a quitar estas partes. Simplemente quería que vieran lo que se le puede añadir. Bueno, esta la podemos dejar. Vale. Y vamos a diseño. Aquí en el diseño elegimos varios parámetros, como por ejemplo el ancho, la fuente, la tipografía. Vamos a cambiar la helvética. Y en el, el background que tenemos, podemos hacer un background para todo el formulario, que en este caso es un color blanco, lo podemos modificar y añadir aquí un color si yo quisiera. Lo voy a poner este rosa y luego la imagen del lado izquierdo la podemos modificar también clicando aquí. Perdón, eh, lo que queremos es subir otra imagen, entonces le vamos a eliminar y aquí buscamos una imagen que puede ser alguna que tengamos ya creada aquí o podemos subir una desde nuestro ordenador que, podamos, eh, que podemos haber confeccionado antes con Canva para que vaya acorde a nuestra imagen corporativa. Pero en este caso, si les parece, vamos a dejar esta. Y ahora vamos por cada uno de estos recuadros a editarlo. En este caso vamos a poner... Me pongo en el lápiz y aquí modifico el texto, ¿no? Aquí nos dice que si queremos poner un descuento, pero no lo quiero poner un descuento, sino que lo borro y puedo añadir otra imagen si yo quisiera no queda muy bien tanta imagen, pero bueno, podría ser, por ejemplo, una imagen de, algo de email marketing o lo que yo quisiera, ¿no? Aquí podemos elegir el texto, podemos modificarlo, claro. Este texto está en un gris, pero yo le quiero cambiar el color porque no se ve muy bien. Y lo quiero poner en negro. Simplemente he ido aquí y clico que es la parte de texto, y lo modifico. Y ahora nos vamos al formulario en sí, lo que vamos a pedirle al cliente. Entonces editamos aquí ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el, botón, ¿vale? Que tenemos aquí el texto del botón. Le voy a poner otro texto. Modifico. Y entonces me dice eh, si, si, lo redirijo a algún sitio o simplemente va a la parte de Sussex, ¿no? que sería como el dar las gracias. En este caso lo voy a dejar el Sussex. Y ahora me voy a los campos que tengo aquí. Email, está bien, la etiqueta. Y name la vamos a editar. Le ponemos nombre, para que se vea nombre en español. Y le voy a decir que es un campo requerido. Este es obligatorio, pero el nombre también quiero que sea obligatorio. Y si quiero añadirle algún otro campo que quiero pedir alguna otra información, simplemente hago aquí, ¿vale? Y añado otro campo, por ejemplo, en este caso se me ha añadido el, apellido, ¿no? Pero en mi caso no le voy a pedir tampoco el apellido, sino el nombre. Y ahora aquí, en el campo del formulario de, de ajustes, vamos a ver qué nos abre. Bueno, podemos añadirle, por ejemplo, el enlace a la política de privacidad, ¿vale? podemos añadirle una, un checkbox de confirmación. Esto es muy importante para la protección de datos. También un, campo de permisos para eh, recopilar los datos para marketing, ¿vale? Donde esto lo podemos traducir y que la persona clique y nos autorice a determinadas cosas con su correo electrónico. También podemos añadirle grupos de interés para que se apunte a distintos grupos, si tuviéramos varios grupos, o el red chat captcha para que confirme que no es un robot. No tienes por qué añadir todo esto, porque si no te quedaría un formulario enorme, pero por ejemplo yo podría añadir esto. La política de privacidad y no soy un robot. Esto podría estar bien, ¿vale? Pero no es, no es obligatorio, pero sí que es recomendable añadir algo de esto. ya lo tenemos casi listo, vamos a ajustes. Entonces vamos al botón, vamos a editar el botón el botón, ven que tiene un color negro de entrada, pues a lo mejor le quiero poner uno más corporativo mío para que me quede mejor y la parte trasera está en amarillo y esta sí la quiero en negro y le voy cambiando y haciendo los ajustes necesarios para que quede tal y como yo quiero este formulario le doy a guardar y puedo dar a preview para ver cómo queda Pues no se me está moviendo Aquí sería como se ve en un ordenador y en el móvil. Vamos a ver cómo se ve en el móvil. Se vería así. Quizás nos quedó un poco largo porque le añadí esta foto. Lo ideal sería quitarle esta foto para que no quede tan largo. Vale, luego nos vamos a Sussex. ¿Qué ocurre cuando alguien se suscribe? Pues esto también tenemos que editarlo porque le va a salir este mensaje. Entonces le decimos así, lo que nosotros queramos en función de nuestro mensaje, o sea, de nuestro estilo de mensaje con nuestro público objetivo. Eh, y aquí le añado porque yo con este, con este formulario voy a crear una automatización para que le llegue con toda la información. Y aquí está incluido que si, oye, nos seguimos en redes sociales, y aquí van los enlaces eh, de, mis redes sociales que puedo añadir las que quiera aquí por ejemplo aquí le puedo añadir LinkedIn y le añado el enlace para que pueda conectar a través de este formulario lo doy a guardar y ya tengo mi formulario pop-up eh, preparado para publicar ¿qué tengo que hacer ahora? le doy a next y me dice que cómo quiero que funcione puede esperar 5 segundos antes de mostrar el pop-up cuando alguien entra a mi web. Aquí lo puedo editar y puedo añadirle 10 segundos, 7 eh, segundos, lo que yo quiera. O mostrar cuando el usuario se desplaza al 50%, o sea que va haciendo scroll en mi web. También puedo indicarle que lo muestre antes de cerrar la página. Lo que yo quiera eh, va a ser este formulario y luego eh, la frecuencia en la que se va a mostrar a la persona entonces yo le puedo poner que se muestre eh, una vez a, solamente una vez cada mes si, el, si la persona no se ha suscrito o sea si entra varias veces en una semana que no se le muestre todo el tiempo pero también le puedo decir que una vez a la semana y luego em, que si hay algún momento que no quiero que esté activo el pop-up yo le digo que no, que siempre puede estar activo y o puedo seleccionar el horario en el que quiero que esté activo. Visibilidad, mostrar siempre o solamente o no, o no mostrar en páginas específicas y aquí tendría que poner las páginas donde no quiero que se muestre el pop-up. ¿Vale? También lo puedo decir que ocultar en móviles, ocultar en tablet para que no sea tan invasivo y le doy a guardar y continuar. Aquí tiene un fragmento de JavaScript, pero realmente no hace falta ese fragmento de JavaScript si tienes WordPress. Si utilizas WordPress, tienes que instalar el plugin oficial de MailerLite y el fragmento de seguimiento será añadido automáticamente. Entonces vamos a ir a mi página web para que vean cómo, cómo funciona. Le doy a siguiente si yo quisiera activarlo Ahora mismo esta sería la vista previa, está todo el comportamiento que yo le he configurado, que lo oculte en móviles y en tablets, la lista a la que va, el seguimiento y ahora si yo lo activo tendría que activarse en mi página web. No lo voy a activar porque es uno de prueba, pero vamos a ir a mi página web para enseñarte cómo tendría que funcionar para que esté activo en tu página web. Estamos entrando a mi página web y sale el pop-up. No es el pop-up que, hemos diseñado, es otro que yo tenía, pero vieron que al desplazarme sale automáticamente el pop-up. Y ahora vamos a ver cómo consigo que esto ocurra. Bueno, ya estamos dentro de mi página web y nos vamos a MailerLite. Yo tengo instalado el plugin de MailerLite. Si no tienes instalado el plugin, tienes que ir a plugins sería este, el MailerLite Sync App oficial. Te instalas este plugin, automáticamente se te va a añadir aquí al lado izquierdo y entonces nos vamos aquí a mi plugin y nos vamos a setting. Si lo añades, o sea, si le pones esto que está, eh, si lo quita, no va a poder eh, salir los pop-up, pero si lo pongo activo, ahora mismo si yo configuro ese pop-up y le pongo que está correcto, automáticamente va a aparecer en mi página web sin que yo tenga que hacer nada más, simplemente modificando esto. ¿Vale? El pop-up tiene mucho mejor resultado que el formulario incrustado. Es emergente, le está recordando a la persona que tienes algo para, ella y quizás es un poco más invasivo, pero funciona bastante bien. Y ahora nos vamos a hacer otro tipo de formulario. Volvemos a MyReality y vamos a formularios y vamos a hacer un formulario incrustado. En este tipo de formularios, pues simplemente le damos aquí a crear formulario, ponemos el nombre otra vez, elegimos la lista de destinatarios como hicimos antes, que a lo mejor queremos que vaya es para una plantilla nueva o creamos un nuevo grupo, agregamos un nuevo grupo, si es un lead de nuevo que, vamos a crear. vamos a guardar y continuar y aquí eh, pues simplemente me sale un diseño por defecto. Lo puedo cambiar aquí y me pone varias eh, opciones. No son tan llamativos como los pop-up, pero luego lo podemos modificar y hacer a nuestro gusto. Por ejemplo, le puedo hacer así en plan carta, elijo esta y empiezo a editar cada parte. Aquí le añado la imagen, automáticamente se me abre aquí donde yo tengo mis imágenes, pero también yo puedo subir mis imágenes del ordenador si las tengo creadas. Selecciono, ¿vale? Y aquí edito y añado pues todo lo que yo quiera, pues le pongo el titular, por ejemplo, nuevo ebook, marketing, añado aquí pues el comentario que yo quiera y vamos a editar esta parte que es súper importante. Le vamos a añadir el campo del nombre también. Editamos el nombre, le voy a, decir que este campo es requerido, salvo los... ¿vale? Y ahora me voy aquí al botón de suscribe y puedo cambiarlo vamos a ajustes y podemos añadirle también la política de privacidad si quisiera, el mm, red, captcha, lo que yo quiera lo puedo, lo puedo añadir aquí al formulario. Volvemos a diseño, vamos al, al botón que no lo quiero en negro, a lo mejor lo quiero pues yo qué sé, en rojo sería, ya tengo mi formulario creado, que puedo hacer las modificaciones que yo quiera, tal como vimos en el otro. Y luego voy a mensaje y este sería el mensaje de, eh, de gracias cuando alguien se inscribe, que también lo puedo cambiar. Modifico y ya está. Entonces una vez lo tengo, le doy a Next Puedo añadirle el doble opt-in o no, o sea que vaya un correo secundario de confirmación de que realmente quiere estar en mi lista de suscriptores o lo puedo obviar y le digo no. Aquí tengo la vista previa al diseño, tengo el grupo, tengo eh, eh, la URL si quisiera y luego tengo el fragmento JavaScript o el HTML code. Yo normalmente lo hago con el HTML code entonces, lo que podemos hacer es ir a, nuestra, a mi página web para enseñarte cómo lo añado. Ya estoy en mi página web y lo que voy a hacer es em, habilitar el constructor visual. Yo, tengo, yo uso la plantilla Divi, que es buenísima porque nos permite crear una página web usando el constructor visual o si alguien te la crea, que tú puedas hacer las modificaciones que necesitas en un determinado momento, como cambiar una foto o hacer lo que tú consideres voy a decir vista escritorio porque normalmente no sé si me pone automáticamente en vista móvil vamos a cerrar el pop-up vale ya estoy en mi página web y está en vista escritorio voy a ir a la parte de abajo para añadir el formulario sin que me ocasione un problema que luego lo pueda eliminar, Entonces lo doy aquí a insertar una nueva sección regular, dependiendo de la plantilla que tú tengas, pues será de una forma o de otra y ahora le digo que quiero un código, insertar un código. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a mi herramienta de MailerLite, le doy a copiar al portapapeles el código, me vuelvo a mi página web y pego el código HTML. Le doy a OK, guardar cambio y aquí tengo mi formulario puedo ponerlo por un lado, dependiendo del diseño que tenga la página web, pues lo añado donde yo quiera, pero simplemente quería que vieras cómo es el proceso. Buscas en tu plantilla cómo añadir un código HTML, eliges dónde lo quieres añadir y lo añades así. Bueno, ya sabes cómo hacer formularios pop-up e incrustados y espero que te haya gustado. Ahora vamos a seguir con las landing page. Bien, ya sabes cómo crear los formularios y ahora vamos a hablar de las landing page. Una landing page o página de aterrizaje es la página a la que envías a tus visitantes desde cualquier tipo de campaña con el objetivo de que hagan una determinada acción, por ejemplo, un clic, comprar, registrarse, compartir o aprender algo. Y ahora nos vamos otra vez a MailerLite con el objetivo de enseñarte cómo crear esas landing page con esta herramienta, aunque también la puedes crear en tu propia web o con herramientas externas. Hola de nuevo, ya viste cómo crear formularios y ahora nos toca ver cómo crear landing page. Vamos a ver cómo funcionan. Cuando le damos aquí a crear una landing page, lo primero que tenemos que hacer es ponerle pues, el nombre, le damos a guardar y continuar. Seleccionamos la lista de destinatarios, por ejemplo, cuando alguien se inscribe a través de esa landing page, ¿dónde queremos que vaya, Pues, por ejemplo, yo le voy a decir que a Mónica Salvador a la lista general de Mónica Salvador, le voy a guardar y continuar y aquí tenemos una serie de plantillas en función de los objetivos que tengamos. Por ejemplo, para un producto digital, para una conferencia, una firma de arquitectos, eh, una fiesta virtual, artista, email expert, producto, un libro, encuesta, una promoción de un libro, aquí hay un par de ellas de promoción de un libro, para un webinar, fotografía, fashion shop. Entonces, en función de lo que nosotros queramos hacer, cogemos uno u otro. Vamos a ver, por ejemplo, si escribimos un libro y queremos promocionarlo, vamos a coger esta, seleccionamos la que queramos y luego la adaptamos a nosotros. Aquí tenemos el modelo que hemos elegido y tal como hicimos con los formularios, podemos cambiar todo lo que queramos y adaptarlo a nuestra imagen de marca. Solamente tenemos que ponernos en cada parte y editar. Por ejemplo, si yo me pongo aquí, en esta parte, contenido, puedo editarlo perfectamente y digo la imagen del libro la podemos cambiar voy a cambiarla vamos a seguir modificando aquí podemos elegir las dimensiones de la página vamos cambiando vamos a elegir la que más te guste Podemos incluir la cabecera de la página o dejarla de incluir. Y la, página, eh, la barra de notificaciones también la podemos quitar o poner. Podemos añadirle otros bloques que si queremos, por ejemplo, si queremos añadir otro bloque de texto aquí o una imagen. Y aquí la fuente de tipografía la podemos cambiar podemos cambiar los elementos del, titular, del, titular 2, del 3, del texto, los links como queremos que aparezcan, si queremos cambiar el, el background, en este caso por ejemplo, imagínense que yo le quiero poner un color mío corporativo y simplemente lo cambio aquí. Y aquí también le digo ya me lo ha cambiado todo la verdad que está un poquito feo así <laughs> vamos a volver a cambiarlo vamos a guardar el botón el llamada a la acción también lo podemos cambiar y poner nuestros colores corporativos cambiar el tipo de, color, de botón, de letra, todo la entrada también, la fuente de color, las etiquetas realmente lo podemos modificar todo a nuestro gusto para que quede una página de aterrizaje que realmente nos sirva para captar esos posibles leads. Aquí está el formulario para que la gente pueda comprar el libro. En este caso porque nuestro objetivo es que vayan a comprar el libro, pero si tenemos un objetivo de captar suscriptores, llevará un formulario para captar suscriptores. Le damos a Preview y vemos cómo se ve. Vamos a ver la versión móvil. Ok, perfecto y ahora le digo que lo guarde vale y aquí me da una url que es la que yo puedo utilizar por ejemplo en un anuncio que haga en facebook los dirijo a esta landing page o a cualquier sitio si realmente yo tengo la versión de pago me va a permitir adaptar esa url a mi página también me va a permitir cambiar esta imagen y poner un favicon propio si tengo la versión de pago Aquí le puedo decir el idioma. Y puedo decirle el título que saldrá visible. Y también eh, palabras clave para poder ser encontrado en la descripción de la página. Y le puedo decir que también permita a los motores de búsqueda indexar. Voy a guardar y continuar. Aquí está la vista previa de la, de la página, de momento no está publicada. Puedo pedir el doble opt-in o no. Aquí tengo la URL, de la página, la configuración SEO, a qué grupo de personas se van a suscribir cuando se suscriban y también si quiero crear una automatización va desde aquí. Si los quiero incluir en una automatización o crear una nueva para que cuando las personas se, añadan sus datos a esta landing page, en este caso como ya vimos era para vender un libro, pero en otras ocasiones es simplemente para captar los datos pues, para un webinar, para una masterclass o para que se descarguen algo, nos interesa captar esos suscriptores, entonces irán a una automatización, con lo cual el regalo o lo que nosotros le hemos prometido va a salir automáticamente con otro correo. ¿Vale? Entonces simplemente es eh, la verdad es que es súper útil. Tengo aquí una para mostrarles que estaba usando. Esta es una landing page para captar suscriptores que se descarguen la guía de email marketing para principiantes. Esto lo hago con un anuncio que promociono a través de Facebook y de Instagram y al final pues lo que hago es atraer gente o posibles leads hacia mi, mi página web. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo de email marketing que sería el sexto.